Falou, falou, galerinha do YouTube. Que quem tá falando é Gon Gamer. Estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo vou mostrar Minecraft 1.5.2. Vou botar aqui, meu nome vai ser é meu nome é original do YouTube. Gods Gamer. Stat tá Gamer. lá, gente. Tá carregando aqui, ó. Ai meu Deus, tá indo logo. Nossa. Vou dar uma breve pausa de quando dá certo. Eu. Eu continuo o vídeo, tá, gente? Já deu, gente. Já tô aqui com Minecraft. Vou jogar aqui. Criar um novo mundo. O novo mundo vai ser. Sobrevivência. Gamers to revolve. Great in Europe. Tá carregando. Quando a internet carregar, eu já, já volto. Voltei, gente. Carregou. Ai, tá, tá dando lag. Não tô acostumado a jogar aqui. Desculpa. Tá, vamos lá. Ai, meu mão tá preta. Não tá mais. Gente, quando eu tirar todo o lag, eu volto. Quando eu tirar todo o lag, eu volto, quer dizer. E... Já volto. Voltei, galera. Não tirou tanto lag, mas pelo menos tirou um pouco. Pera. Deixa eu ver aqui. Não. Agora voltou tudo lá que já tava. Gente, esse tutorial vai... Não, tutorial não. Esse jogo que vai, vai ficar... Esse aqui vai ficar por aqui. Não deu certo. Um dia que pare todo lag, eu vou, eu vou voltar. Então, tchau, galerinha. Até a próxima. Até a